الكنيسة يا كريم يا رب لا دينيس ال... <laughs> الله ينور ابو مريم الله ينور يا يا جايه مع مع الغروب دي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم يا شباب عاملين ايه يا رب يكون الجبال بخير يا رب يسأل صباحكم لو عندكم صباح ويسأل مساكم لو عندكم مساء للأسف يوم أجازنا اللي احنا بنطلع نصطاد فيه طلع برضه في النوة بس طلعنا الحمد لله رب العالمين ان شاء الله عملنا لكم فيديو حلو هيمتعكم بالنظر بالطبيعه وبرضه ان شاء الله في ست سنتك خليكم معانا سبحان الله يا جماعه ده اخر ضوء في النهار ده الغروب سبحان الله منظر رائع سحب بحر بيبدا يضل اخر ضوء الشمس كده نازله عليه alleen nog op morgen. كنا واخدين فرد آه، زي ما قلنا واخدين فرد 40 اهو ده الدوب بتاعنا ده دوب مشرشر اهو اشتروا الطرد ب 10 جنيه الطرد اللي هو ايه الفلاشر ده بيبقى ايه بيبقى دود طري شويه انا مطلع من الميه كده نسيبه في الميه عشان يفضل حي وبنطعم بنفس الطريقه دي زيه زي الطعم البلدي بالظبط بس انا بنسيب حته ايه من راسه ده الفرق ان بيبقى ليه راس حته من الراس كده وبنيجي ايه بطعم بيها بنفس المنظر ده كده ان شاء الله شايفين الحته من الراس اهيت وبنيجي نطعم كده باينه معاك يا بسطه؟ امين يا كريم يا رب الارزاق بيد الله الله كريم ويومنا جميل ان شاء الله ماسك البار على البار يلا خير يا كريم الله كريم صلى على النبي يا ابو يحيى مبدئيا كده اسفين على السيجاره ماشي احنا نزلنا دلوقتي بسبحه ايه عاملين سبحه للعروس ثلاث صنامير تمام السبحه زي ما انتم شايفينها اهي الخيط الاساسي اللي رابط فيه السبحه ده واخد خيط 40 تمام وعامل ثلاث صنامير الصنار كفته كتير شويه خمسه الصنار ده اهي هو السمك رفيع بس ان شاء الله بتاع الشمين في الله خير Lenoir الله ينور يا ابو يحيى يا امين يا رب ربنا ييسر الله ينور يا ابراهيم يلا السمكه جمعت بقى ربنا يراضينا السعادة بقى صلى على النبي السمكة ايه؟ عندي احساس ان السمك هيبعدت هنا عشان عشان الهواء عشان الزفر اللي احنا رميناه الله ينور يبقى فعلا هي السمك شاء الله خير يا كريم يا رب يا كريم يا رب ان شاء الله خير يا شباب الصلاة على والله ينور ما شاء الله لا لسه لسه لا لسه لسه موجود ضاعت نهايه الفيديو يا جماعه ان شاء الله يا رب يكون الفيديو عجبكم تحياتي ليكم اخوكم سامح الخالقه ده الرزق اللي ربنا كرمنا بيه يعني خدنا عليه برضو كمان سمكتين حلوين تانيين يعني بفضل الله ايه ربنا كرمنا اترضينا والحمد لله رب العالمين باذن الله برضه انا لسه مكمل في المكان دوت لان لسه ما جبتش اخره وان شاء الله يكون اللي جاي احسن تحياتي ليكم سلام عليكم ورحمه الله وبركاته